نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دیا سرا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا سبھی ہے آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دار نبی دیا آسرا ہمارا حسین جی جی کبھی نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دیا سرا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا اور پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ خوبصورت شیرے ہاں، مریم जिन्नू रब च اور رکھے حسین سر جدے سے کدماؤتے اور رکھے حسین سر جدے سے اور رکھے حسین سر او سائی بے ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا نبی ہے نبی آسرا ہاتھ ہے مل کے نبی ہے آسرا اے کل جہار دا نبی دیاسرا ماں حسین دی نبی ہے آسرا